こんにちは彦右衛門です、えー、バジェットガエルというカエルはですね、えー、楽天で2018年11月3日に、えー、6980円で購入しました、えー、これがとっても可愛くてですね、えー、とてもまあ見ての通り愛嬌があるんですよねまあこうやってプラケースで飼ってるんですけどたまにこうやって目と鼻だけ出して 呼吸している姿がとても えー、これはテトラレプトミンっていう亀の餌ですね亀用の餌ですあのインターネットで他にあげてる人がいたのであげてみましたただどうもあの、まあ、よく食べるんですけど消化に良くないみたいなんですよねだから最近はもうあげてないですねこれは光ベルツのあげてますこれ指であげてますけど やめた方がいいですね噛まれると血が出るんでこれが光ベルツァですねこれが一番いいですねこうやって上から落とすとよく食べてくれます